payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis sharifni rivoyat qilinyaptiki rasuli akram sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar balaan al anbiyau summa solihuna summa al amsalu fal amsalu balolarni kelishligi borasida aytyaptiki insonlarni ichida musibatni eng og'iri payg'ambarlarga keladi degan mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zini tug'ilib o'sgan joyidan haydashdi bir joyga borganda toshbo'ron qilishdi qanchadan qancha aziyatlarni chekdi yigirma uch yil davomida qarang payg'ambar bo'ldi mana ellik qirq yoshlarda payg'ambar bo'lgan bo'lsalar oltmish uch yoshlarda vafot qildi yigirma uch yil davomida chekmagan tortmagan dardlari qolmadi tishlari to'kilib ketdi o'sha mushriklarni haqqiga duoibat qiling deganda ham duoibat qilmadilar duoyi xayr qildilar qarang bo'lmasam duoibat qilganda ham alloh taolo duosini qabul qilardi boshqa payg'ambarlarni qavmlarini nima qildi alloh taolo payg'ambar alayhissalotu vassalomni tarixlarini eslasak bularni alloh taolo balosini yubormadimi lut alayhissalom deymizmi nuh alayhissalom deymizmi suv bosdi yer yuzini qavmlar nima bo'ldi ergashmaganlar mushriklar hammasi g'arq bo'ldi shuning ichida nuh alayhissalotu vassalomni ayoli ham bitta farzandi ham nima bo'ldi halok bo'ldi shunda duo qildi payg'ambar alloh taologa duo qilyaptiki yo parvardigor mani bolam ayolim qolib ketdi deyapti alloh taolo oyatda aytdiki bu seni ahlingdan emas bu mushrik bular seni ahlingdan emas musulmonlardan emas sabr qildi lut alayhissalotu vassalomni eslasak bularda rosa gunoh ishlar avjiga chiqqan edi alloh taolodan amr keldi buyruq keldi orqalaringga qaramasdan chiqib ketinglar dedi haligi kelgan farishtalar ostin ustun qilib tashladi hamma yo'q ambiyolar tarixini bir eslasak mana shunday voqealar bo'lgan bular sabr qilgan mana yunus alayhissalom qavmiga nima qildi yaxshiligiga chaqirdi dalolat qildi lekin qavmi olmadi qochib chiqib ketdi nahang yutib yubordi qirq kun nima qildi nahangni qornida turdi baliqni baliq qornida bir sohib karomat o'tirdi o'tirdiyu chiqdi salomat deydilar so'falar bobomiz alloh taolo nima qildi bir balo berdiki baliqni qornida qirq kun turdi jazo oldi tavba qildi gunohiga tavba qilganidan keyin yana alloh taoloni amri bilan baliqni qornidan sog' salomat chiqib yana o'zini qavmlarini yaxshilikka chaqirdi